Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Adil Qabil oğlu Kərimli Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Adil Qabiloğlu Kərimli Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri təyin edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.